Solidaridad con el pueblo zapatista, sobre todo ahora que el PRI regresa al poder y los riesgos de represión aumentan. Siamo qua per dire che chiediamo è di attaccare i zapatisti, siamo qua per libertà dei zapatisti e per supportarli. Vi krever at den meksikanske regjeringen skal anerkjenne urfolks rettigheter i henhold til internasjonal lovgivning, kulturelle rettigheter i henhold til FNs lovgivning og territorielle rettigheter i henhold til ILO-konvensjonen. On exprime depuis Florence solidarité aux femmes et aux hommes de la communauté zapatiste. On vous supporte, vous êtes pas seul. Biz zapatistani qo'llaymiz. Biz zapatista uchun. Jabastagi zapatista erkin bo'lsin. Zapatista. Miran Shaw e Florence e glaret Kolov na le Zapatisti. Na Zapatisti abu. Na podporu zapatistów w Meksyku. Nie jesteśmy z wami. No staj solos. Αλληλεγγύη συντρόφου Ζαπατίστα από τη Φλωρεντία. Venceremos. Jeg støtter herved zapatistene som kjemper en eh, bra kamp. Og en kamp for eh, en bedre verden i Mexico. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Δεν είστε μόνοι. Solidarietà con le comunità zapatiste del Chiapas, da Firenze. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύη προ του συντρόφου μα τη Τσιάπα, το Σαν Μάρκο Σαβίλε, το Φρανσίσκο Ζάντις Λόπες, τις τη ε, κοινότητες της βάσης Δεαπόγειο που δέχονται επίθεση από την κυβέρνηση. Δεν είστε μόνοι, no están σόλο.